ね、しゃぶさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい清少さんは先ほどもあの関口さんのあの MC の方が言ったように、えい、昭和の道の駅チャリティという支援のねその方で 一緒に何名かお知り合いがいらっしゃるいつもお世話になっておりますということなので私喋るとわけわかんなく長くなるのででは変わりますではよろしくお願いしますじゃあじゃあ踊りよそこい愛日本を踊ります 乗り子構えおい日本 ありがとうございました。吉岡さんでした。コラボありがとうございました。